Hi guys! Welcome back again to my channel and for today's video, I want to share with you guys yung bagong nabili kong mascara. Yes, you heard it right. And, nabili ko siya sa L'Oreal. Hindi ko alam kung totoo ba yung hype talaga sa mascara na to, kaya I would like to try it out. Bago natin simulan ang ating try out ng mascara ngayon, make sure to subscribe on my channel down there. Click the notification bell para maging notified ka whenever I upload videos on my YouTube channel. Let's get started and let's get to the video. Let's go! gusto kong malaman kung worth the hype ba talaga yung mascara na to. Kasi maraming mga beauty guru sa ibang bansa na gustong gusto nila yung mascara na to and at the same time dito din sa Philippines. Voluminous Lash Paradise by L'Oreal. So, gusto ko malaman kung totoo ba talaga na nakaka-volumize. Sabi kasi nila dito, nakaka-lenten na rin to at the same time. And yung volume niya talagang pakak na pakak. So, let's see kung totoo ba tong sinasabi dito, dito sa mata na to. Tignan nyo yung mata ng, yung, yan, yan, ito. Hindi ko alam kung magiging ganito ba talaga yung ating pilik mata dito. Pero tignan natin kung ano yung mga kiniklaim dito sa mismong packaging. So, sabi dito, it is 3 out of 4 of women so volume and length. And it is 90% said doesn't flake. So, sabi yun ng mga consumers na bumili daw, daw. So, this is 204 Blackest Black. Sabi dito, it is soft wave brush and only supple. So, ang dami niyang kiniklaim. So, talagang na-excite na ako kung talagang makatotohanan ba talaga lahat ng mga pinagsasabi ng. Okay, so by the way, tignan natin yung claim niya sa likod. So, sabi dito, this is our first mascara for voluminous volume and lush length with ultra sensorial application to fulfill your lash desire. So, it's more than 200 bristles, hold maximum formula for a dramatic volumizing charge to catch every lash. So, sabi nila, 200 bristles na yon is makakatch niya pati yung gilid ng eyelashes mo. So, tingnan natin kung totoo ba yon. Sabi dito, it's smooths glidely for formula, provides silky volume in one coat, intense agaze, soft to touch, and removes easily with waterproof makeup remover. Up ophthalmologist and allergy tested. It's suitable for sensitive eyes and tested under dermatological control for safety. So, 'di ba, ang dami nilang hanash na magaganda. So, I think tignan natin kung totoo ba talaga 'yon. And also, kaya din ako napabili nito is kay Miss Buya kasi nakita ko na ang ganda ng kinalabasan ng kanyang eyelashes, talagang perfect na na napatuwid niya talaga yung eyelashes ni Miss Buya. Sabi dito, it is waterproof and hydrofuge. This is 0.25 fluence ounce or 7.6 ml. So, open natin siya and eto guys. Eto yung mismong mascara. So, ayan siya. Ayan favorite talaga siya ng mga celebrity, lalo na dun sa ibang bansa. Yung kanyang packaging ang ganda. Well, I like pink, guys. So, bet na bet ko kapag ka-color pink. And uh, I think hindi nga to pink eh. Parang sa tingin ko ah, this is a rose gold color. Ito ang gagamitin natin for today. And as you can see, um, isi-zoom ko na lang kayo dito banda sa aking eyes. Pag i-apply ko na siya para makita nyo, wala akong nilagay na mascara sa mata ko para makita natin kung talagang mabubuhay niya ba, talagang mapapop up niya ba yung ating eyes, okay? Okay, by the way guys, bago ko pala siya i-try <laughs> out at makalimutan kung magkano siya, ito siya guys nung nabili ko, ayan. And tingnan natin yung mismong product or yung bristle niya kung sinasabi niya lang 200. Pero hindi ko naman to mabibilang guys kasi alam nga <laughs> bilangin ko pa yung bristles nito. Ganito yung wand niya. Ayan. Ganyan yung wand niya. Ayan. So, sabi nila, it's 200. 200 bristles. So, tingnan natin kung talagang mako-cover up ng mascara na to yung ating eyes. Gagamit muna tayo ng curler. So, guys, ito ay from Nichido lang. Mag-curl muna tayo ng lashes natin para makita natin kung hanggang saan ang abot ng makakaya ng ating lashes. Ganun. By the way guys, ayan, na-curl ko na yung lashes ko and lalapit ko na lang kayo sa aking eyes para makita nyo kung, kung gaano ba ka-volumize yung mascara na to na itatry out natin. So, bale, ang gagawin ko guys is dito lang yung may mascara and ito, ililib ko lang siya para makita nyo yung difference. Tapos, pag nakita nyo yung difference, tsaka natin lagyan or <laughs> tsaka natin pantayin. So, let's start with the first coat. Sabi nila kasi mas makikita mo daw yung mascara or yung kaganda na mascara sa first coat. So, let's try. Okay guys, so ayan yung first coating. nakikita nyo ba ang pagkakaiba? Ako nakikita ko na. Second coating, tignan natin kung hindi siya magka-clump up So, bali yan guys, ito second coating na yan. And as you can see, talagang magkaiba na talaga siya. Makikita mo yung kagandahan talaga ng product niya. Hindi siya yung scam, hindi siya yung hanash-hanash lang na tingnan nyo kung gaano siya kaganda. Kung gano'n niya nabuhay yung mata ko, which is parang hindi siya spidery sa paningin ko. Maganda pa rin siya. Parang feeling ko pwede pa to hanggang third coating and mukha siyang falsies na. Wala akong nilagay na rin na eyeshadow para makita nyo kung gaano ba kaganda yung mascara. Totoo yung hype. Like, etong product na to, siya mismo yung magsasabi sa'yo kung gaano siya kaganda once na in-apply mo. And talagang shook ako kasi sobrang ganda niya sis. Tingnan mo. Kitang-kita mo na yung pilik mata ko nakaganon no. Oh. Talagang nakatuwid siya. And since it's waterproof, probably nakatayo to magdamag kung ia-apply mo. And <laughs> kung makikita mo, ang ganda niya. Kasi para kang naka-false eyelashes, kuwang-kuwa niya yung sa part na dito, dito sa may inner corner ng eyes nyo. Kung mahilig kayo actually guys na maglagay sa baba, I think makukuha niya yon kasi kahit maliliit is nakukuha niya. For me, ha, ah, it's much more expensive for this mascara ha. Pero I think it's worth the hype. Like, talagang worth your penny to eh. Tinan nyo, sobrang ganda. Parang ang lakas makaglam niya, no? Pero guys, yung caution neto nandito sa gilid pala, by the way. Ayan, nandyan siya. Andyan na rin siya sa may gilid ng packaging. Sa, yan, dyan. Para at the same time, makikita nyo kung ano ba yung mga bawal dito sa mascara na to. So guys, hopefully napakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung mascara na to kasi talagang voluminous talaga siya. Ang dami ko na kasing mascara na na-try na minsan bumabagsak yung lashes natin kasi sobrang bigat ng formula. Ito hindi. Talagang nakatayo siya and it really stays long. Kaya masasabi kong um, ka-intense yung pigment niya and yung kanyang formula kasi napakaganda ng pagkakabigay ng product doon sa mismong eyelashes natin. Well, by the way guys, kung nagustuhan nyo to, give it a thumbs up. And also, wag mo kalimutan mag-subscribe sa aking channel down there. And also, click the notification bell para maging notified ka whenever I upload videos on my YouTube channel. Thank you guys for watching this video and see you on my next one. Bye!